Hello friends, I am Ashish Agarwal and I welcome you all to Digital Marketing Steps. Digital Marketing Steps पर आप सभी का स्वागत है अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो दोस्तों मेरी वेबसाइट है www.ashishagarwal.com और डिजिटल मार्केटिंग की अपनी वेबसाइट है digital marketing steps dot com दोस्तों सबसे पहले इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा और ये चैनल किस लिए है आइए जानते हैं दोस्तों इस चैनल पे मैं आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूँ जी हाँ जो कोर्स 24 या 25 मॉड्यूल्स का होता है वो सारे मॉड्यूल्स एक एक करके आपको इस चैनल पर पढ़ने को मिलेंगे अगर आप आने वाले चार महीने या पाँच महीने तक मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको आपको पाएगा कि आपने कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लिया है हाँ जी और इतना ही नहीं कोर्स के साथ साथ कोई भी सॉफ्टवेयर में अपडेट्स आते हैं या ऐप्स में अपडेट्स आते हैं जिसकी की रिक्वायरमेंट होती है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए वो सारे अपडेट्स भी आपको बताए जाएंगे इस चैनल के ऊपर और साथ ही साथ कोई नए कोई भी नए प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट जो आपको ज़रूरी होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए उसकी अनबॉक्सिंग करके उसका पूरा यूसेज भी बताया जाएगा और आपके बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए क्या टिप एंड ट्रिक्स हो सकते हैं उस सब की जानकारी आपको यहीं मिलेगी दोस्तों तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग है क्या डिजिटल मार्केटिंग से हम क्या हासिल करेंगे और ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से किस तरीके से डिफरेंट है दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केटिंग वही तरीका टीवी न्यूज़पेपर होर्डिंग्स दोज ओल सबसे पहली चीज़ तो ये महंगे बहुत हैं और इनमें आपको कभी नहीं पता होता कि आपने जो पैसा खर्च किया है उसका आउटपुट क्या आया है आपके पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो टीवी देख के आ रहे हैं आपका होर्डिंग देख के आ रहे हैं या फिर आपके न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट से आ रहे हैं उसी दूसरी तरफ आप अगर फेसबुक ब्लॉगिंग यूट्यूब या किसी भी मदद से आप एडवर्टाइज़ करते हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग का तरीका है इससे आपको पता होता है कि आपका कोई भी कस्टमर लाने की कोस्ट क्या है कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप एडवर्टाइजिंग में पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और आपकी इनकम कम आ रही है दोस्तों आज छोटी से छोटी कंपनी और बड़ी से बड़ी कंपनी भले ही वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रही है चाहे नहीं कर रही है वो डिजिटल मार्केटिंग ज़रूर कर रही है डिजिटल मार्केटिंग के बिना फ्यूचर बिजनेस अवेल नहीं हो पाएंगे सो so, दोस्तों अगर आपको मार्केटिंग करनी है अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है आपको कौन कौन से कोर्स कौन कौन से मॉड्यूल्स आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है वेबसाइट प्लानिंग और क्रिएशन कैसे होता है search engine optimisation social media marketing PPC pay per click ये पेड ऑप्शन है email marketing mobile marketing affiliate marketing e commerce lead generation YouTube marketing online reputation management जी हाँ दोस्तों चूँकि ये डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है कोई भी आकर आपके बारे में कुछ भी लिख सकता है जब आपके बारे में नेगेटिव कमेंट्स आएंगे तो उनको आपको पॉजिटिव कैसे करना है ये भी आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा और साथ ही साथ आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पैसे कैसे कमाएं हो सकता है आपका बिजनेस है उसको प्रमोट करने के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग करें लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस नहीं भी है तब भी आप डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से बहुत पैसा कमा सकते हैं एंडलेस पैसे कमा सकते हैं मैं आपको कितने ही नाम गिना सकता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ कर कर लाखों रुपये महीना कमा रहे हैं सो दोस्तों ये सब कुछ भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा सो दोस्तों what is digital marketing digital marketing is the marketing of products और services using digital technologies mainly on the internet but also including mobile phones mobile phones are now smartphones and they are nothing without internet display advertising and any other digital medium there are so many digital medium कैसे कैसे हम लोग अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं everything you are going to learn on this channel so so, आपको एक पूरा मॉड्यूल है introduction to digital marketing leads क्या होती हैं वेबसाइट क्या होती हैं आपको वेबसाइट से लीड्स कैसे जनरेट होती हैं ट्रैफिक कैसे जनरेट होता है इच एंड एवरीथिंग क्या ट्रेंड कर रहा है क्या नॉन ट्रेंडिंग है everything you will find on this channel website planning and creation अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको कौन सी वेबसाइट बनानी है आपको स्टेटिक वेबसाइट बनानी है डायनेमिक बनानी है ई कॉमर्स बनानी है आपको ब्लॉग उसमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए there are so many things अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स होंगी सर्वर आपको कौन सा लेना है आपको डोमेन क्या होना चाहिए इंडिया में है तो आपका डोमेन क्या होगा यूएस में है तो आपका डोमेन क्या होगा तो ये सब चीज़ें आप जब आप हमारा कोर्स ये करेंगे यहाँ पर जब आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो आपको एक एक पॉइंट्स आपको क्लियर मिलेगा यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कि the best place to hide dead body is the second page of the Google जी हाँ कोई भी आपको सेकेंड पेज पर जाकर सर्च नहीं करता अगर आपका वेबसाइट आपका बिजनेस गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं कर रहा है तो आपको लीड्स मिलने के चांसेस ना के बराबर हैं फर्स्ट पेज में भी अगर आप टॉप फाइव में नहीं हैं तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि जब भी आप किसी लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल पे सर्च करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे टॉप थ्री या टॉप फाइव रिजल्ट ही आते हैं उसके अलावा सारे रिजल्ट नीचे रह जाते हैं और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पहला रिजल्ट सर्च आता है या दूसरा सर्च आता है उस पर क्लिक करते हैं अगर उस पर हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही होती हैं तो हमें दूसरा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है सो so, दोस्तों एस e एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग अपनी वेबसाइट्स को अपने यू को बेस्ट रिलेटेड कीवर्ड्स के मदद से टॉप पर लेके आते हैं हम लोग सर्च करते हैं कि हमें कौन से कस्टमर चाहिए हमें कस्टमर से क्या चाहिए और अगर कस्टमर वो चीज़ सर्च करता है वो कीवर्ड डाल के सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट टॉप पे आए हमारी वेबसाइट टॉप टू में आए टॉप वन में आए तो ये कैसे आएगी इसका एक तरीका होता है उस तरीके को हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये दो तरीके के होते हैं on page and off page दोस्तों जब आप मेरी फ्यूचर में वीडियोस देखेंगे तो आपको मिलेगा बिल्कुल डिटेल में ऑन पेज बताया जाएगा बिल्कुल डिटेल में ऑफ पेज बताया जाएगा सो so, दोस्तों एस e में टॉपिक्स होंगे what is mean by S search engine क्या होते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं ऑन पेज कैसे करते हैं ऑफ पेज कैसे करते हैं मेटा टैग्स और साथ ही साथ अगर आपने पूरा एस e का कोर्स कर लिया अपने एस e से रिलेटेड सारे वीडियोस देख लिए तो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एस e बहुत अच्छे से आता है तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं डेली आप कितना पैसा कमा सकते हैं आप जॉब कर सकते हैं आप आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कर सकते हैं और क्या क्या हो सकता है इसके ऊपर भी आपको एक प्रॉपर वीडियो मिलेगी दोस्तों social media marketing social media के बिना आज बिज़नेस कुछ भी नहीं है और आप लोगों को पता होगा कि आज के दिन चुनाव होते हैं तो सोशल मीडिया किस तरीके से एक्टिव हो जाता है मैं बिज़नेस की बात नहीं कर रहा मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ हर सेक्टर में सोशल मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्री नरेंद्र मोदी जी आप सभी को पता होगा इनको जिताने के पीछे सोशल मीडिया का कितना बड़ा हाथ है दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया की मदद से कुछ भी हासिल कर सकते हैं अपने बिजनेस को कितनी भी हाइट्स पे पहुंचा सकते हैं आप सेलिब्रिटीज़ को देखिए वो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं जिन्हें किसी पहचान का कोई मोहताज नहीं है उसके बावजूद भी सोशल मीडिया की मदद से वो अपने बिजनेस को वो अपनी पहचान को कई गुना तक बढ़ाते हैं दोस्तों ये कैसे होता है किस तरीके से हम लोग सोशल मीडिया की मदद से हम लोग अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे आप जितनी भी मैंने यहाँ पर सोशल मीडिया साइट्स के नाम लिखे हैं वो सब आप ज़रूर जानते होंगे Facebook Twitter Pinterest Google plus LinkedIn Instagram दोस्तों इन सब पर ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है किस किस तरीके किस तरीके से फेसबुक की मदद से हमें बिज़नेस को ग्रो करना है आपको इंडिविजुअल्स को ग्रो करना है अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं हर चीज़ आपको बताई जाएगी डिटेल में यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूँ what is mean by social media marketing how social media marketing is different than others practices क्या होनी चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या ट्रेंड में चल रहा है और दोस्तों अगर आपने सोशल मीडिया भी अगर अच्छे से कर लिया है तो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ की लाइन लगी होंगी जी हाँ आने वाले सालों में लाखों नौकरियां निकलनी हैं जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से रिलेटेड होंगी पी एंड गूगल एडवर्ड्स दोस्तों पेपर क्लिक या गूगल एडवर्ड्स ये आप सिनेम कह सकते हो वैसे है नहीं क्योंकि there are many other platforms जहाँ पर पीपीसी होते हैं पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक आप जैसे फेसबुक भी होता है फेसबुक ने भी अपना पीपीसी लॉन्च किया हुआ है जहाँ पर आप पे करके आप लीड्स हासिल करते हैं जी हाँ लेकिन फेसबुक भी आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है और फेसबुक पर आपको लीड्स सस्ती मिल जाती हैं in relative to Google AdWords लेकिन दोनों अलग अलग टाइप के हैं फेसबुक पर आप लोगों को दिखाते हैं कि ये ऑप्शन अवेलेबल है लेकिन गूगल पर लोग सर्च करके आते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है गूगल पर वही आता है और फेसबुक पर कई बार वो लोग भी उनकी भी लीड्स आ जाती है जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है सो दोस्तों आपको पूरा इसका डिफरेंस मिलेगा किस तरीके से आपको एडवर्ट्स पर एड चलाने हैं किस तरीके से आपको किसी अदर सोशल मीडिया के पी पर एड चलाने हैं ये सारा कुछ आपको इस कोर्स में मिलेगा पी से क्या मतलब है ओवरव्यू क्या है एडवर्ट स्ट्रक्चर क्या होगा एफ पे स्ट्रक्चर क्या होगा या फिर अगर कोई और एड्स ट्रेंडिंग में रहता हो तो वो उस प्लेटफॉर्म पर हम ऐड कैसे करेंगे किस तरीके से हम अपनी कॉस्टिंग को कम से कम लाएंगे हमारा क्वालिटी स्कोर अच्छा कैसे होगा हर चीज़ आपको इस कोर्स में बताई जाएगी ईमेल मार्केटिंग आप जब भी अपना इनबॉक्स खोलते होंगे आपको मिलती होंगी कई सारी emails from the different different companies and persons वो सारी ईमेल्स कैसे आती हैं किस तरीके से आपका नाम लिखकर लोग आपको ईमेल करते हैं ये एक बहुत बड़ा मार्केट है वाइल कई लोगों का मानना ये है कि ये मार्केट ख़त्म सा हो गया है लेकिन आज भी इस मार्केट में बहुत जान है और इस मार्केट के थ्रू बिज़नेस बहुत ज़्यादा होता है और जिनका भी ये मानना है ख़त्म हो गया है सॉरी बट ये ख़त्म नहीं हुआ ये और बढ़ गया है जी हाँ दोस्तों आपको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिज़नेस को प्रमोट करना बहुत सस्ता और बहुत इजी पड़ता है दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ईमेल मार्केटिंग में किस किस तरीके से आप अपना बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग क्या है कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं इनके चार्जेस क्या होते हैं आप फ्री में कैसे कर सकते हैं और सिर्फ और सिर्फ ईमेल मार्केटिंग में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं मोबाइल मार्केटिंग दोस्तों जियो ने आने के बाद इंटरनेट मार्केटिंग और मोबाइल पे तहलका मचा दिया है इंडिया में मोबाइल यूजर्स की संख्या बढ़ गई है इंटरनेट यूजर्स दस गुने तक हो गया है हर छोटे से छोटा बिजनेस वेबसाइट्स पे तब्दील हो गया है हर हर इंसान का सोशल मीडिया अकाउंट हो गया है सो दोस्तों जब इतना रिवोल्यूशन हो रहा है उस समय अगर आप मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं हैं अगर आपने मोबाइल पर अपना मार्केट नहीं किया अपने बिज़नेस को मार्केट नहीं किया तो आप एक बहुत बड़ा पोर्शन आप मार्केटिंग के लिए छोड़ रहे हो तो आपको हर चीज़ लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ साथ मोबाइल के लिए भी ऑप्टिमाइज़ करनी होगी when you are doing a business you have to think for mobile and non mobile बहुत हम लोग मोबाइल मार्केटिंग कैसे करते हैं इस चीज़ को भी इन डेप्थ हम समझेंगे डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स पर अफिलिएट मार्केटिंग अफिलिएट मार्केटिंग एक तरीका है जिससे कि आप ऑनलाइन बिना पैसे लगाए सामान बेचकर पैसे कमा सकते हैं जी हाँ अगर मैं इसको एक शब्द में कहूँ तो दिस इज़ एजेंसी आप किसी बिज़नेस के एजेंट बनते हैं और आप उससे कोई सामान परचेज नहीं करते जस्ट रेफ़र करते हैं एंड रेफ़र के बदले अगर सामने वाले का कोई सामान बिकता है तो आपको कुछ कमीशन मिलती है ये कुछ कमीशन बहुत बड़ी भी हो सकती है जी हाँ कई सारे अफिलेट मार्केटर हैं जो दस हज़ार रुपये से लेकर दस लाख रुपए महीने तक कमा रहे हैं आप भी ये पैसा कैसे कमा सकते हैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप अफिलेट मार्केटिंग कर सकते हैं आपको क्या करना चाहिए अफिलेट मार्केटिंग के लिए और क्या नहीं करना चाहिए क्या क्या सही तरीके हैं अफिलेट मार्केटिंग करने के ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स पर आप लॉगिन भी कर सकते हैं हमारी website S T T P S digital marketing steps dot com आपको सारे कोर्स वहाँ पर भी मिलेंगे अभी मात्र चार या पाँच कोर्स वहाँ पर अपलोडेड हैं और डे बाय डे वहाँ पर कोर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं सो दोस्तों आपको सिर्फ ट्यून इन रहना है डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स पर और आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी e commerce e commerce industry बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और ई कॉमर्स से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स पर देने वाला हूँ आपको यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना तक मैं सिखाऊंगा आप अपने घर में बिना पैसा लगाए ई कॉमर्स वेबसाइट अपने आप बना पाएंगे जी हाँ बहुत ही आसान है ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना जो कि आपको इस कोर्स को करने के बाद लगेगा आज आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए पंद्रह हज़ार रुपये से लेके पाँच लाख रुपए तक पे करते हैं जो कि आप सिर्फ एक डोमेन और एक होस्टिंग की मदद से बना सकते हैं जी हाँ इसमें इस कोर्स में जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की तरीके भी बताए जाएंगे lead generation without customers business is nothing leads नहीं होगी तो बिज़नेस कहाँ से होगा दोस्तों digital marketing is totally depend on lead आप कुछ भी करते हो एस e करते हो एस करते हो एफिलेट मार्केटिंग करते हो या फिर आप मोबाइल मार्केटिंग करते हो ईमेल मार्केटिंग करते हो आप कोई भी काम करते हो आपका पर्पस सिर्फ एक ही होता है कि आपको डेटा मिले आपको कस्टमर का email ID phone number address कुछ भी मिले आपको ये जो ईमेल आईडी फ़ोन नंबर या एड्रेस कुछ मिलता है that is called a lead जी हाँ दोस्तों पहले लीड जनरेशन होती थी टेली कॉलिंग के थ्रू कोल्ड कॉलिंग के थ्रू घर घर जाकर लेकिन आज तरीका बदल गया है आज हम लोग ऑनलाइन तरीके से लीड जनरेशन करते हैं और ये तरीका आपको बहुत सस्ता पड़ता है बहुत इफ़ेक्टिव पड़ता है आप एक बार इसे अपना के देखेंगे इसे यूज़ करके देखेंगे तब आप इसके पावर को जान पाएंगे लीड जनरेशन कैसे होता है कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए लीड फनल क्या होता है किस तरीके से किसी लीड को हम बिज़नेस में कन्वर्ट करें ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ लीड जनरेशन के कोर्स में यूट्यूब मार्केटिंग दोस्तों यूट्यूब वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है जी हाँ पहला आप जानते हो कि गूगल है और गूगल और यूट्यूब एक ही कंपनी है दोस्तों सर्च इंजन के मामले में यूट्यूब दूसरा है लेकिन अगर आप वीडियो सर्च इंजन बोलें तो यूट्यूब पहला है अगर यूट्यूब पे जाकर आप कुछ भी सर्च करते हो आपको उसका वीडियो मिल जाएगा और एक वीडियो नहीं मिलेगा कई कई वीडियो मिलेंगे दोस्तों तो आप भी YouTube मार्केटिंग के थ्रू किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं YouTube मार्केटिंग के थ्रू किस तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं ये सारा कुछ आपको बताएंगे और आपको हर चीज़ बिल्कुल बिगिनर लेवल से बताई जाएगी जैसे कि यूट्यूब मार्केटिंग क्या है आप चैनल कैसे बनाएंगे आप वीडियो अपलोड कैसे करेंगे आप वीडियोस कैसे बनाएंगे आप एस e कैसे करेंगे आप किस तरीके से सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बढ़ाएंगे यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएंगे आपकी और क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं यूट्यूब में हर चीज़ आपको बताई जाएगी डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स पर ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट दोस्तों when you are doing business हमें पॉजिटिव और नेगेटिव सब कुछ मिलता है दोस्तों पॉजिटिव इज़ ऑलवेज़ गुड लेकिन हमें नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाना है ये हर किसी को नहीं आता है जिसने ये कला सीख ली उसने बिज़नेस करना सीख लिया आपको डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स पर भी हम सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है अगर किसी ने आपको नेगेटिव कमेंट्स भी दिए हैं तो उसे किस तरीके से लोगों को दिखाना है कि उसने नेगेटिव तो दिए हैं लेकिन आप कितने अच्छे तरीके से आपने उसे रिस्पॉन्ड किया है जी हाँ दोस्तों यही कला है ऑनलाइन रेपुटेशन मार्केटिंग अग इसमें हम आपको सारे ट्रिक्स बताएंगे टिप्स बताएंगे कि आपको किस तरीके से आपको अपना रेपुटेशन मैनेज करना है online AdSense and blogging blogging blogging is a part of S ऐसा मैं बोलता हूँ ब्लॉगिंग के थ्रू आप कितना भी बड़ा अपना नेटवर्क बना सकते हो जी हाँ आपने कई सारे ब्लॉगर्स के नाम सुने होंगे Harsh Agarwal on ShoutMeLoud Neil Patel on Neil Patel dot com digital Deepak there endless ये जितने मैंने नाम बताए मेरे ही निश्च हैं लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे दोस्तों ब्लॉगिंग एक जरिया है जिसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाते हो this is a two way communication आप अपने कमेंट्स पे भी आंसर करते हो और साथ साथ में आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग भी बढ़ाते हो ब्लॉगिंग के थ्रू और ब्लॉगिंग के थ्रू हम लोग इनकम कैसे कमाएंगे क्या होती है ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग हम लोग कैसे करते हैं ब्लॉगिंग करने का डूज एंड डोंट्स क्या है everything you are going to learn over here AdSense is a different chapter blogging is a different chapter दो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं इवन दो मैंने दोनों एक जगह लिख दिए हैं सो so, दोस्तों आपको ट्यून रहना है डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स पर आपको हमारे वीडियोस रेगुलर वॉच करने हैं अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूं तो वो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर पहुँचें दोस्तों ये एक बहुत बड़ी मुहिम मैंने शुरू की है और दोस्तों इसमें आप पाएंगे कि आपको डिजिटल मार्केटिंग की कंप्लीट नॉलेज मिली है और आपको कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट पे कमेंट पे डालें हर कमेंट का मैं आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगा मेरी ईमेल आईडी है D M steps India at the rate G mail dot com आप उस पर डालें आप हमारी वेबसाइट पे जाएं digital marketing steps dot com वहाँ पर भी आपको सारे कोर्स मिलेंगे आपको वीडियोस भी मिलेंगे और वहाँ पर आपको पढ़ने को भी मिलेंगे जी हाँ फ्रेंड्स आप जुड़े रहें और जोड़ते रहें धन्यवाद